Saluton al cio, jeni vodia via dio. Hodia mi simple vos paroli per i tio ki ocazes lasta tempe en Australio, kai anca per i tio ki ocazes ce mi. Do lasta tempe en Australio ni estis ege bon chancei, cia da sense la cron viruso ne vere afflictis Australion. Uh, nia registrado tre bone traktis la situacion, kai shainas ke post semaino che nia loca registrado commences malfermigi che la restauratio iam commences malfermigi uh, kai tre baldau cio idos mi supposes parescao normale ni vidos ciu poste la, ciu la viruso de nove ecaperos au io alia sed vi povus clar vidi che sozio non commences pli kai pli normaligi uh, eh, kai tio sus bona afero, char mi povus nun iri alla had ton disto kai tondi la haroin yes mi ai haroi rigadu ili tre longigis last tempe ho ve yes <laughs> do tio sus uno el uh, alia fedo ki o a uh, eh, essenza dum la pasinta monato mi simple mute studis uh, programadon de videoludai motoroi. Do tio mia cello, a sense, mi, mi suppose che mi simple volas babilaci per i miei celoi. Do, dum la pasintai prescao du iaroi, mi studis kiel programmi videoludoin de nulo. Do, en la moderna mondo, multe da homoi, ciam, ehm, oni volas crei videoludon. Ili usas grandan servon de, exemple, uh, uh Unity au Unreal, ca Unity ca Unreal essence estas programoi, kiwi obligas al vi programi videoludoin tre facile. Do vi povs facile al shooti modeloin al programo, vi povs facile al shooti bildoin, kai kunigi ilin kai um crei video ludon ene de tre mal multe da tempo uh, kai yen kia la play parto de video ludoi en la nun tempo mondo estas programata se dum la pasinta i du yaroi esence mi simple studis kiel programi video ludoin de nulo ne usante tiun tre complexa in sed mi supposas pli surfaza in sistema in mi studas la bazon la essenzon la matematikon la la kernon de video ludo mem char mi volas en la estontezo crei grandan interetan video ludon simple por esperantisto mi celo iam estos crei exemple uh, dua vivo do angle second life dua vivo gi iam estas video ludo interetta tutmonda kai tio plu. Se mi volas krei ion similan por esperantistoj. Char mi mi ciam shatis existi en virtual mondo. Esenza ciam mi esperantistigis, mi existis en virtual mondo dum la nua tri monato mi estis virtual esperantisto, kaj nur poste mi komencis iom post iom renkontiĝadi kun aliaj esperantistoj. Ah uh, do mi supozas ke uh, mi, mi tre shatas la virtualan mondon, kai mi volus crei mian propran, sed mi neniam volus usi citiu giganta in sistemo in de aliei homoi, char mi ciam sentas quasau mi estes uh, ah, tre limigita per tiui sistemoi, char mi povis fari multa da aferoi, ca mi povis fari ilin tre rapide, sed mi ne povis crei giuste tion cion mi volas, ca ancau ili ne, ne tiel bonas por specifai celoi, ca mia specifa celo estes crei grandain interetain videoludoin um qun vi al qui vi povs connecti per presca io ein do dum la pasinta i du yaro mi studis c++ kai mi mi studis um programadon del virtuale mondo de la tridimensia grafixo um kai tio plu kai ankau kiel uh, uh, connectadon per interneto kai tio plu a uh, kai mi nun estas je tiu nivelo kie mi povas per facile computilo programi videoludon de nulo do mi povas programi cio de la videoludo. do mi es tre gioia per tio do verŝajne je la fino de ĉi tiu jaro kiam mi sentas ke mi ne nur povas programi ĝin se mi povas programi ĝin bone kaj bonstile tiam mi komencos prilabori miajn mia in progetto in video ludain a uh, kai tio mestos pli facile per be sed sam tempo estas alia problema a uh, video luda programado ne nur consistas el uh, la programado mem vi bezonas krei la modelo in la graphics on la, la belajo in del video ludo do mi intensas en la sekva jaro comenzi novan curson, sed ci tiu curson ne temos pri programado, sed temos pri designado de uh, eh, tridimensiae modeloi. Do mi jam povas fari tion, per, uh, mi jam povas fari basain modeloi, cae tio plu, sed mi volas profunde esplori tion, cae versaine mi faros uh, du jaran curson pri tio, cae samtempe mi dauros uh, eh, mian studadon de uh, exemple um, programado de post telefono kai tio plu sed a sense mia long down a plano por la estontezo es simple do mia vivo crei grandan interetton ludon a nu e por esperantis to ser eble mi amplexigos gin por ali e homo e grupo e lingvo kai tio plu a uh, eh, kai simple fari tion char mi rimarkes dum la pasinta iaro e ke mi es tre um mi supposes artisma homo kai mi shatas crei um interessa in racconto in sed anca mi esas tre logica homo qui shatas logicon yen kel mi el shatas esperanto en gestos prescal pentrajo kun logico do por mi gestas bella afero do mi volas crei uh, ion tridimension qui <laughs> iel al spegulas tion. Mi ne scias kial mi parolas pri ĉi tio ĝuste nun simple estas la afero pri kiu mi multe laboris kaj studis dum la pa eh, pasinta monato. Sed baldaŭ mi denove povas uh, komenci eliri al mia domo kaj tio signifos ke mi havos multe pli da interesaj aferoj kiun mi povas filmi. Uh, do eble en la sekva semajno mi povas denove iri al la Esperanto domo kaj filmi al la esperantisto tie kaj dividi tion kun vi denove la mondo uh, kaj yes Do Australio esence estas nun en sufiĉe bona situacio. Mi scias ke la plejparto de la mondo estas en tre malbona situacio. Esence mi kredas ke nur Australio, Novzelando kaj pluraj aziaj landoj estas en bona situacio. Do mi vere sentas por vi la restajo del mondo. Do se vi sentas che vi estas iom sola, en chalosite en via domo kai iom malgioia, uh, simple diru ion en la commentaio sube kai eble ni povas krei grupon ie kie ni povas babili kie esperantisto por simple fari ion kune. Uh, mi scias che por mi mem esas tre facile por mi simple en idi mi an domon kai de la mondo kai effektive tion. es es strange ke mi dedes ti on mi es es youtubisto sed por mi uh, eh, es facile es primi men alla camera um kai tio tio donas al mi chi on ki on mi bezonas do mi suppose ke chi tio filmo simple es tas vomajo de hazarda i penso ne mines ti es tio ech have a sense on tio case se vi shatis ci un filmon uh, kai se vi desidus che mi faru pli da filmo in lest on tezzo vis ti es kion vi devas fari shatu gin disconnect gin bon mi en se vi ancora ne bonis che mi vidos vin tio in la venonta filmo ka esperabile tiam mi tondos la